atnāc. Paskaties uz sevi. Kā tu izskaties? Kā? Pēc kaut kāda mežoņa, pēc kaut kāda ubaga. Ko? Līdz kam tu esi nolaidies? Tu izskaties tā, kā es jūtos. Sakārto tak sevi. Kā? Noskuj to stulbo bārdu. Nav tev tur nekā iespaidīga. Nogrieztos, nesakoptos matus. Sāk izskatīties pēc kaut kādas olas tā tava galva. Un paskaties uz savām drēbēm, kurš tevi var nopietni uztvert. Tev jau ir vecums, kad vajadzētu ķerties zolīti. Kas ir tas cilvēks? Redz, vai nav labāk? Nu jā, trūkst kaut kas varbūt nedaudz pašpārliecinātības. Nāc. Man šķiet, ka mūsu dzīves lielākoties balstās uz to, kā cilvēki mūs uztver, ko viņi par mums domā, ko viņi domās par mani, ja pateikšu šo ko viņi domās par mani, ja izdarīšu to. Ko viņi domās par mani, ja uzzinās par mani kaut ko. Tas ietekmē gandrīz katru mūsu darbību sabiedrībā. Apzināti vai neapzināti, tas liek mums darīt lietas, ko mēs varbūt nevēlamies, bet esam spiesti, lai iederētos. Es saku, esam spiesti, bet bieži vien mēs paši sevi spiežam. Gribās jau izpatikt kādam, gribās jau iederēties, vai gribās vienkārši izraisīt reakciju. Gribās būt unikālam un īpašam. Gribās būt normālam cilvēkam. Bet paskaties uz sevi. Tu gribi būt normāls cilvēks. Es varu derēt pat tu vari atrast dažas īpašības, kas tevi diskvalificētu. Tu gribi būt īpašs un unikāls. Veiksmi tev izcelties starp dažiem miljardiem cilvēku. Bet zini, tu tomēr esi unikāls. Un tu noteikti iedaries kaut kur, lai gan varbūt neesi to atradis. Bet es domāju, šī atkarība no citu domām nenāk mums par labu varbūt izņemot dažus gadījumus, kad, piemēram, balstoties uz citiem un to domām, tu nedarītu kādam ko ļaunu. Iedomāsimies. Protams, ideālā gadījumā tev pašam nebūtu vēlmes darīt neko ļaunu citam, bet, diemžēl, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, kur visi ir saprātīgi, jauki un apveltīti ar loģisko domāšanu, tāpēc būs vien jāstiek ar to pašu. Iemesls, kāpēc es vēlos, lai tu par šo padomā, ir tāpēc, ka es ticu, ka daudzos cilvēkos slēpjas kas interesants, kaut kas labs, kaut kāda vēlme, ko viņi baidās vai izvairās no atklāšanas un pildīšanas. Mums tik ir kauna sajūta, un mēs nevēlamies to just. Varbūt tev ir kāds sapnis – ko tu nevari piepildīt. Jo vien mēģinot, tu vari sevi apkaunot. Stulbi, ne? Skolas laiks vien ar to jau bija sarežģīts, ka visi vienkārši meklēja iemeslus nosodīt viens otru. Un tas iespējams limitēja to, ko tu varēji darīt, ja vien tu nevēlējies būt nosodītais. Laikam jau tas laiks ir tik garlaicīgs, ka drāma ir vajadzīga, Bet gala galā tas aiziet līdzi mums uz pieaugušo dzīvi. Lai gan situācija visticamāk ir mainījusies, ka cilvēki sāk vairāk uztraukties par savu dzīvi nekā tavu. Es varētu sēdēt un mēģināt iedvesmot tevi, sekot saviem sapņiem, tiekties uz saviem mērķiem, neskatoties ne uz ko. Bet tam būtu īslaicīgs efekts. Visticamāk, tu par to padomātu nedaudz. Tu pacenstos nedaudz, un tad tu atmestu. Vai arī vienkārši tu mani norakstītu kā kaut kādu kārtējo sludinātāju, kurš uzskata, ka viņš spēja iedvesmot cilvēkus un ir nenormāli iemīlējies sevi. Un tev būtu taisnība. Nē, es vēlos ielikt tev domu galvā, kas aizķersies tev uz dzīvi un cerams palīdzēs tev tajā. Es zinu, ka sevi ir ļoti grūti mainīt, ir tīpaši savas pieredumus, bet varbūt tas ir vienkārši sevis papildinājums. Es gribu, lai par saviem lēmumiem tu domā vairāk. Padomā par to, vai to lēmumu, ko tu taisies pieņemt. Iespaido to, kā citi cilvēki to uztvers. Un tad, ja iemesls noteikti ir tas, tad padomā, vai nav vērts to mainīt. Padomā, vai tu cienītu kādu cilvēku, ja viņš pieņemtu tādu lēmumu tā iemeslu dēļ. Patiesi apdomā, vai tas ir to vērts, vai nezaudēsi vērtību un cieņu savās acīs. Jo galu galā, ja tu sevi necienīsi, tad citiem arī nebūs iemesla tevi cienīt. Zini, tevi tuvie un nedaudz tālākie, varbūt nedaudz izsmies, demotivēs tevi, uztvers tevi dīvaini, bet beigās iespējams – Viņi sapratīs, ka tu dari savu lietu, ka par spīti pretestībai tu ej savu ceļu un dari to, ko patiesi vēlies. Un varbūt tad viņi tevi cienīs tā, kā nekad paši nebūtu iedomājušies. Varbūt tev sanāks iedvesmot kādu citu darīt to, ko tas vēlas varbūt tev liksies, ka tas ir to vērts. Un tāpēc šobrīd sēžu šeit un runāju šķietami tikai ar tevi. Jo tas ir kaut kas, ko es ilgi esmu vēlējies izdarīt. Parunāt ar tevi. Es tikai nezināju, kā. Es nezināju, ko teikt un es nezināju, ko citi cilvēki domās par to. Man bija bail. Un lai gan tev varbūt nav tās labākās domas par mani vai par to, kā es šo pasniedzu, vismaz man mierina doma, ka es to izdarīju. Visa pamatā, protams, ir jāuzdod arī jautājums, vai tas kādam dara ko ļaunu, Un, ja atbilde ir jā, tad, protams, labāk to ir nedarīt. Bet, ja atbilde ir nē, tad izvēlē būtu jābūt daudz vienkāršākai. Tu sevi cieni? Es sevi ienīstu. Un es sevi cienu. Un jo vairāk es sevi cienu, jo mazāk es sevi ienīstu. Šķiet, man ir tik daudz vainu, bet vismaz dažas es varu novērst pats. Tad kāpēc, lai es necenstos to darīt? Protams, lai ko arī teiktu, diemžēl man ir svarīgi to, ko domā par mani. Un to es nevaru mainīt. Bet es varu mainīt to, kā es izturos pret to kā es pieņemu lēmumus dēļ tā. Un ar to jau pietiek, lai vismaz nedaudz pielabotu sevi.